זה הטריילר הכי מפחיד שראיתי בחיים <laughs> שלי, אחי. של מה? לא יודע אפילו, והנה פרסומת של לייפסטייל, בלי קשר. תקשיב, יצא איזה סרט חדש, אחי. אמרו, זה הטריילר הכי מפחיד שתראה בחיים, אני כולי כזה, יאללה, מה, אני ילד? מפחיד זה היה. בואנה, אתה אוקיי. ראית מה השאירו לי, אחי? אחי, אל תזוז, אל תזוז. שתיים יפים אבל. אוקיי, טוב לזהבה! היי, אה, זהבה, נסיכה שלנו. זוכרים את הסיפור על זהבה, נכון? אני אספר שוב, מי שלא זוכר. זהבה פעם אחת נכנסה לווילת מאייביי והראתה שלושה דובים. דובים מאוד הרתיעו אותה, אז היא פשוט חיסלה שתיים, ואחד לקחה אותו ופשטה את עורו, ושמה את זה על עצמה כ skin של פורט וזאתי חברים זהבה. זה הסיפור שמתן סיפר לי. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. יש לנו על הרבה מה לדבר היום חברים, גם על המסיבת בריכה שתתקיים מחר, גם על התוכנית טלוויזיה, בעצם מתחילים לצלם מחר, ועל עוד משהו אחרון חביב ומיוחד שאני הולך לחשוף בסוף היום. כל זה יהיה בסוף היום, אבל לפני כל זה, יש לנו למה לסיים. נכון, אני נרדמתי, לא סיימת אותה לבד. אתמול התחלנו לעשות את הלמה של פורטנייט, ברגע שמתחילים לעשות משהו אתה בעצם מתחייב אליו, ואתה לא יכול להפסיק באמצע. הייתי כנה כן, איתכם חברים, היינו גמורים מעייפות, אז אנחנו פשוט הולכים לסיים אותה היום. תודה מיוחד מיוחדת לקטריקס, שדפק לנו את הסינג'ור המדהים הזה. קטריקס, מה נסגר, אחי? <laughs> הדליק אותך רצח על הרעיון, ואתה כזה, יואו, למה של פורטאי, אני אביא זה, אני אביא זה, ואני זה, ואז קטריקס כזה, כן, לך נקנה, זה, זה, זה, ואז חבר'ה, אני צריך ללכת להופעה הבאה, היה מגניב. שוב, תמיד בשלטי חוצות, תודה. יש לנו שתי דקות לעשות את זה, קדימה, בואו נעשה טוב בנות, אנחנו כן. ממשיכות בבלוג שלנו של ה beauty של ה-DI, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. צריכות רק להביא את הקרפ שלנו. אנחנו לא נעשה פדיחות ואנחנו פשוט נסתכל במוצר המוגמר האמיתי המקורי ונדע בדיוק מה ה reference שלנו. וואו! לא. לא. לא, זה זה, זה זה הסגול הזה, אחי. יאללה, הבאנו אחד כזה נוסף, נביא עוד אחד כזה שיהיה לנו. למה? כי לכו תדעו מה נעשה בהמשך, אולי נעשה ללמה שלנו בן זוג. או אה. שפשוט נתלה את עצמנו. צריכים להביא ים חטיפים, וכשאני אומר ים, זה ים, ים חטיפים. צריכים להיות אסטרטגיים, לא להביא חטיפים שהתקלקלו, לא שוקולדים ומוצרי חלב ולקטוז. אומרים לקטוז? יש זה רק בחלב ובשוקולד אין לקטוז. זה לא משנה. למה זה לא יוצא? לכי לי. נמאס לי מהטכנולוגיה הישנה הפרימיטיבית הזאת. עכשיו יש לנו את העגלה, יש לנו את החטיפים, צריך להתחיל להעמיס, ובשביל זה, סולם. הנה אותה על הסולם. אתה צודק. טוב חברים, קאט, קאט, קאט, אני יודע שהתחלתי את הוולוג ורצינו לסיים היום את הפיניאטה ואנחנו גם נעשה את זה, כי אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא עוצרים באמצע, אוקיי, <laughs> לא- אנחנו לא, עוצרים באמצע. אני פשוט צריך לסיים את הוולוג הזה ולערוך אותו, כי מחר אנחנו קיימים מוקדם בבוקר, יש לנו המון סידורים על הראש ואנחנו צריכים לסיים את הפינישים האחוריים של המסיבת בריכה ויש את השיחה הזאת שאנחנו צריכים לעשות, יש כמה עדכונים מאוד חשובים שאני צריך להעביר לכם, אז תקבלו אותה. קודם כל, המסיבת בריכה המטורפת של הקיץ סוף סוף יוצאת לפועל. זה בעצם הראשון שלי ברשימת המטרות ואני אגיד לכם את האמת, לא חשבתי שזה יצא כל כך כך מהר. כשחושבים על זה, המסיבת בריחה היא בעצם היום, כי הבלוג צולם אתמול, ואני מעלה אותו למחרת, אז אני מ... אני מה... אז אני מהעתיד. <laughs> בקיצור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי ב story של האינסטגרם ולהישאר מותקנים בכל מה שקורה. כנראה גם מעלה live מהמסיבה, ואולי אפילו נעשה איזו מתיחה קטנה. המסיבה עצמה היא בעצם יריית הפתיחה של צילומי התוכנית באות בידור ישראלי, מה שמביא אותי לעדכון הבא. החל ממחר אנחנו הולכים להיכנס לשגרה אינטנסיבית ומטורפת, מה שכנראה לא יאפשר לי לעלות ולוגים על בסיס יומי במהלך החודש הקרוב. אבל כמובן אני אשתדל לעלות כמה שיותר ולוגים במהלך החודש ולהשאיר אתכם מותקנים בהכל. אין מה לעשות חברים, ולוגים זה life ואין מצב שאני מעביר שבוע שלם בלי fucking vlog. נכון? רשום, תראה. Eat, sleep, vlog. Eat, sleep, vlog. It's vlog. לואודר! חברים, אנחנו הולכים להיכנס לשגרה אינטנסיבית, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, בסדר? נכון לעכשיו, אני כבר מודיע, הוולוג הבא שיעלה הוא כנראה ביום ראשון, הוא בעצם מסכם את המסיבה ואת כל מה שהיה, וזה הולך להיות ולוג מטורף בהבטחה. ודבר אחרון, ואולי חשוב מכל, בשבוע הבא אנחנו הולכים להשיק סוף סוף מוצר שאני והשותפים שלי עבדנו עליו המון המון זמן, זה מרגש שסוף סוף זה קורה, אז תתכוננו לזה. אוקיי, זה קורה, אה, מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם. <laughs> לא אני לא יודע, אני לא יודע למה לצפות, אני לא יודע מי יגיע, אני לא יודע מה יהיה בדיוק ומה ה vibe של המסיבה ומה זה ייצור. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה בשביל להרים את אחת ההפקות הכי מגניבות שהיו כאן בישראל. בלתי נשכח זה יהיה. בוא נתחיל מזה, נכון מתן? בלתי נשכח זה יהיה. לסיכום, מעריך אתכם מאוד, תעקבו אחר באינסטגרם ואנחנו ניפגש בשבוע הבא חברים, לאהבתכם.